أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الحق بشيرا ونظيرا بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه وسجد الله الشاكرين لأنه شاكر عليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah subhanahu ta'ala godiya mai kowa da komai wanda da ikonsa da yardarsa yake ba mu dama ta zaunawa a nan a cikin wannan markaz namu csp alhizaki a wannan masallaci na juma'a na alhaji hashimu zaki a nan garin tawa muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya mana jagoranci a cikin duk abin da muke aikatawa Allah subhanahu ya sa mu yi daidai kuma ya ba mu lada inda muka yi daidai kuma ya kare mu daga yin kuskure in mun kai kuskuren kuma Allah muka yi roko ba kowa ba ya yahe muna kuma Allah ya sa duk abin da za mu yi Allah ya sa mu saboda shi ni don shi saboda aiki na ibada in ba don Allah ake yi ba idan ba don Allah mutum za shi ba komai iyawar shi komai gwaninta shi aikin banza ne ba ruwan Allah da iyawarka ba ruwan Allah da kyawun aiki sai in ya ainihin wato cika sharuɗa guda biyu na farko ga imani sannan ga ainihin wato eh, ga imani sannan kuma an yi shi akan imani ma'ana sannan ayi saboda Allah bi ma'ana kyawun aiki ya kasance aiki amal salih ba zai zama biyar wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zama mai wannan aiki dama ya gina wannan aiki akan imani yana na imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na biyu ya kasance ya yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ba don mutane su yaba ba ba don a girmama shi ba ba don a bashi wani tsayi ba ba don a mai wata kyauta ba in ya yi haka to ya yi don Allah amma da zarar an samu ga imani amma aiki na kwarai ne kuma ga imani a yi shi da imani amma manufa ta lalace a yi ne don duniya ko saboda wasu mutane su yaba ko don a bashi wani abu aikin ya lalace Allah ka tsare mu da asara aikinmu Allah ka gyara mu ayyukanmu ya Allah duk fafatakar da muke yi, da masu ganin daidai suke da wanda suke ganin wasu ba daidai suke ba dukkanin da aljanna ake nema ba mai sa wani aljanna wallahi ba wanda ke shiga aljanna da aikin wani kowa zai zo ne shiga aljanna a dalilin kyaukyawan aikin shi da aikata da kyaukyawar niyya don Allah sai Allah shi masa rahama ya sashi ta haka mu ta fatan samun aljanna eh mu yi ta kokari yan uwa musulmi mu sani addinin musulunci wato game da abin da shahi karanta ko wannan ya faɗa wannan shi walwale haka ya gada tun can azal wani yana iya tumka wani ya walwale dangane da wasu abubuwa da nake gani <laughs> hadda wani bawan Allah yake min raddi wai akan hadda suna na an ka rubuta yi raddi ne ake min ni bana dama da wannan raddin bana shagala da abin da za a yi min raddi kan shi na wuce wannan na san da cewa za a yi min raddi idan mutum yana so duk abin da nake kenan ga faɗa da abin da zan faɗa ka rika bibiya ta inda ni kuskure ka zo ka min raddi na yarda aini mai kuskure ne ka rika yi min raddi duk abin da na faɗa ba daidai ba ka nuna mu duniya ai ba daidai ba ne abin da wani malam ibrahim ɗan gidan magari ya faɗa a rubuta ha alaran mai ibrahim ɗan gidan magari. ya raddi ne aka yi <laughs> allah ya sauka ai ba ni bane na farko ne aka fara wa raddi akan mi akan kafurci ne ko ana buhawa rije ko na intisabi zuwa ga na ce ni ne wane ni ban ce ni ne wani ba sai ne in kira kaina da suna na musulmi a ba na kai na da wani suna wanda ba Allah kira ni ba an gane ku yawwa kenan ran kai mun raddi akan mi da ni karanta ayal qur'ani ko ni karanta hadisi sai kai zo kai bayani wannan shine amma wannan ai rishin ta hudu ne kenan in ma an yi kuskure to menene shi kuskure ɗabi'a ce na mutum da adam menene menene naka a cikin wanda ya kuskure menene naka me naka ko ganganci ya ma menene naka a cikin wannan sha'anin ko da gangan ya yi kai ne mai gafar kai ne wanda hukunci ke a hannunka da kai da shi da ya kuskuren duka abin da muke fata samu aljanna amma bai hana kuma ai nasiha ita nasiha ana yin ta ga kowa tun daga sama kololo har ƙasa tun da Allah subhanahu shi ba da dama ce fa zakir in fa'atar zikira yi wa'azi idan wa'azi yana amfani ko ka yi wa'azi inda wa'azi yake amfani ko kai wa'azi ga wanda wa'azi yake amfani duka wannan ya shafi kowa da kowa jam daga mai dono gaba daya da talaka da shugabanni sans exception babu alexapt dental babu bandawa ne bandawa ne eh, kowa da kowa Indi mutum mai imani na Allah subhanahu wa ta'ala cewa zakir fa inna dhikrata tanfa'ul mu'minin yi tunatarwa yi wa'azi lalle wa'azi yana amfanin masu imani daga nesa ne ko da kusa musamman wannan lokaci da muke cikin ma yanzu wannan abu yanzu kuna kallo na gashi masu kallo na da saurari na yanzu ai anan nake a cikin markaz na a cikin wannan biro na mu sai SP Alhazaki a nan garin Tawa amma duk inda wannan bidiyo zai yi kai daga nan ha america da sauransu kamar ga su gani ne ina hudu ba daidai ba suna nan na kamar suna kallo kamar suna nan tare da ni ne ko ba haka ba in na hudu sabanin abin da a gaskiya ai sai a nemo ni kaci wuri kaza kaci kaza ko ba haka ba ai ba na ji tsoron a nemo da aka abin da fada ba mutum mutunci ba zagi ba aibanta kowa wa'azi shi inda yau zai tsakanin da Allah ne ba cin mutunci zuwa zakin kowa ba aibanta kowa an gane ko kenan wayannan abubuwa ga su da muke samu kafafan sada zumunta idan za ka yi mutum wa'azi daga nesa kamar gaga gashi ne kuma duk da wannan ba mu da hujja ko da muke wannan in dai mun kace self muke koyi da su sai mun bar irin wannan wa'azi ni yanzu a cikin video kuna kallo na a ina ne samu Allah ya umurni in je ai wa'azi a cikin wannan video in watsa duniya ina aya annabi ya ce haka sahabbai self su yi haka yawwa to dawa muke koyi anan dole sai mun bar irin wannan in mun kace self muke koyi da su sai mun bar irin wannan gashi ka daina video ka tura ko kai wani audio ka tura ma duniya ka ɗauki mataki yaya ne salfa sun kai wajen gudanar da da'awa a kan me suke tahiya a ina suke shiga haka za ka yi sai ka za salf amma kana ce mana kai salfiyun na kuma gashi abubuwan da'awa ka ba irin ta salfa ba ce ba irin ta salfa ba ce eh mana sannan duka ma'amulun da kake ba irin na salfa ba ne ya za ka ce kai salfiyun na kamar yaya kai ka zama kai yanzu ka ce aikin sahabbai ne kake yi don allah ba ka yi karya ba ba kai karya ba suna irin wannan su da za a taro ɗaya daga cikin sahaba cikin sahaba shiga irin wannan da'awa da kuke yanzu ba sai ya tsine muku ba sai ce aina kuka samu zai ce dukkan kun yan bid'a duk kun zama yan bid'a kun gaira addinin Allah to da haka kenan kana aika ce ai wannan wani ilma ce bunƙasa ce ta ilimi za a yi amfani da shi musulmi ya amfani da wa'annan abubuwa ta hanyar sadar da ainihin wa'azi gudanar da wa'azi haka ma wanda ba musulmi ba ya yaɗa ɓannar shi awo haka za ka ce amma dai baka da hujja aya kula alkur'ani ko ba haka ba to da haka ai hatara idan ka zo ka zamna ka yi wa'azi ka turo ma duniya a cikin bidiyo kaman ka zo ne abin nan kaman na kai masu nasatun min qurbin kaman kai musu nasiha ne nan kusa da kusa ga haka su fasa a fas muwajihatan kaman kai musu ainin wa'azi na ga haka su da an bu'udin da yanzu da an kurbin gashi daga nesa nake da ilwen ke yin wa'azin amma wanda yake nin saura yana sha na an kurbin kusa kamar gani gashi ne to me bambanci kai da kake cewa ai tsarin ta yi al'amura na rayuwar duniya ana samun canji in ka ce ba a samun canji ko wani lokaci duka ɗai ne to don mini ne lokacin annabi ai irin wannan wa'azin ai haka ake yi ina tambaye ka irin wannan wa'azin kana da hujja irin wannan wa'azin akwai wannan abubuwa da ake nan ga yin wa'azuka a cikinsu audio video ana tura ga sunan rezo su siyo ga sunan akwai su za ka ce babu su to ina ka samu kai don me kake yin su ba ka bari ka koma irin wa'azin da salfa suke yi a da lasifika da kake ina ka samu har ma lasifika kana sa a Ka kana ganin an taro ɗaya daga cikin sahaban nan ko umar ya ga masallacin nan ku da lasifikoki bai katse muku kanu a ina ka samu wai ka ce salfu komi na kun zamantar da shi ko ku yi modernization shi komi kun zamantar da shi kuma sai ka ce self ne an ka zo da wani abu sai ka ce wai abin da bai ma daɗi a ranka ba shi ne ka tashi kana taɓa batu to mu muna mu shugabanninmu nasiha daga nesa da ayala ƙur'ani kuma sannan muna musu nasiha da kusa duka in ba ka kissa ta ne a matsayinka na an baka ka ba kuma ina jiran ka kai in ji ka ce ka taba zuwa kai mu wani shugaban kasa na mu ne Niger nasiha ga ka gashi ni zan gaya maka na yi mu shugaban kasar mu nasiha har sau biyu gani gashi kudda kuku wannan magana da nake kuma tsohon shugaban kasa mu Muhammadu Isu ya sani nake gaya maka premier mandat ta Muhammadu Isu tsohon shugaban kasa na Niger ya zo a nan garin tawa ya to hutu residence a nan gidan gwamna mun samu audiyansu da shi ta malamai ina daga cikin malaman tawagar malaman da suka samu audiyansu da tsohon shugaban kasa muhammadu isu ina baka labari kai mallami kai da kake ganin aha to mun mun hayi mun isar da sakon Allah in dai mu zo ga mu ga shugaban kasa ne mu azi har mun har mun gabatar kai kuma ka zo kai mana bayani wani shugaba ne ko gwamnan garin shi ku ka kila ko markin garin garin ku baka taɓa zuwa a biro kai shi ba kai mai nasiha ai akwai sauki ka zo wajen mayar ko kai mai nasiha ga gashi ko kila ko hakimin unguwar ku ba, ka zuwa kai mai nasiha ba ga ka gashi ina baka tarihi da kissa manda ta farko lokacin da shugaban kasa Muhammadu Usman tsohon shugaban kasa ya hutu ya zo a nan garin tawa mun zo raga ta malamai mun samu audience da shi alhamdulillah mun tattauna da shi akan abubuwa ina ɗaya daga cikin malamai na farko wanda suka tashi suka mai nasiha Gane gashi fas a fas daga cikin nasiha da nema shugaban kasa mu tsohon shugaban kasa mu isuhu kuma Allah ya sa ya karɓe ta na yi mai magana kan abun da ya shahi ainihin zakata dukiya ta ma'adinai zakatul ma'adin na yi mai magana akan cewa wa'annan ma'adinai irin su petrol irin su zinariya irin shi sharbon iranian duk suna da zakka kuma ni mai bayani yadda ya kamata a fitar da wannan zakar kuma in an fitar da wannan zikar ga yadda ya kamata a watsa ta a cikin ƙasa ta koma akan al'umma kuma har yanzu ya ji daɗi wannan magana ya murna ya ce katambe rubuta wannan magana da nake tsohon shugaban ƙasa muhammadu isu da isu katambe idan suna da suna nan ga kallo na a wannan lokacin sun ga wannan bidiyo za a ce ma ayyuka kwarai kuwa wane na wannan